Que pasa cando, sobre unha base rítmica de muiñeira, engades unha melodía sinxela? E se logo engades unha segunda línea melódica a xogo coa primeira? xa postos, por que non engadirlle unha terceira? Se cadra, agora, xa parece que vai pedindo unha pouca máis de substancia sistema montado e foi moi doado. De feito, esta meñeira chamase a doada. Este e 20 temas máis atoparedlo no volumen 2 de Pezas guapas para gaita, para zanfona e acordeón. Tempo de muñeira, tempo de festa.